Ah, que c'est dur. Va dans la forêt chercher des fruits qu'ils disent. J'espère que je vais trouver quelque chose de bon cette fois. Ils ont l'air bien bons ces fruits. J'aimerais bien en avoir chez moi. Ça m'éviterait cette effort. Va, assis. Petite En voilà une grosse prune en plus, elle est bonne. Voilà celle qui est faut. L'homme a choisi de ramener et planter les noyaux des meilleures prunes qu'il a goûtées. Les graines germent et les arbres poussent, puis arrivent les fleurs et enfin les fruits à la période des pluies. Les bruits des plumes sont d'abord rouges avant de changer de couleur à maturité. Deux enfants cueillent les plumes, ils les apportent à leur maman. que mabordes tu là Les prunes que nous avons cueillies, il y en a des noires et des blanches les plages ne sont qui qu'ici. Nous allons séparer d'un côté les grosses noires pour le marché et les poules blanches pour L'homme observe les lunes de ses nouveaux pruniers. Les pruniers à poules noires produisent plus. Il décide alors de couper les pruniers à poules blanches et de ne planter dans son champ que des noyaux venant de plumes noires. Des noyaux de plumes noires, l'on obtient des pruniers à prune noire et des pruniers à prune blanche. Mes pruniers, je ne voulais qu'avoir que des prunes noires et me voilà avec des prunes noires et blanches. Grave, que je ne comprends rien. C'est normal, papa. Laisse-nous t'expliquer. L'arbre à plumes noir s'est croisé avec l'arbre à plumes blanche. et cela a donné des reliques de l'air noyau. Soit sorti ce petit arbre qui peut avoir soit les caractéristiques de l'arbre à plumes soit celle de l'arbre à plumes blanche. Oui, papa, c'est un peu comme nous. Nous avons les mêmes parents, mais nous ne nous ressemblons pas tous les trois. Nous ressemblons chacun un peu à maman, un peu à papa. C'est la diversité. Toutes les variétés de plumes sont uniques et ont des caractéristiques différentes. Il est important dans ton champ de garder de la diversité.